которые не тонут, которые плавают. Давай. Разбрасываем плавучие игрушечки, берем удочку в ручки. Малыш собирает. Собрал, нужно плавать, собирать и доплыть нужно. Класс, уже не нужны. на погружение, интересные, азартные. Достаем игрушечки со дна, предлагаем какой-то выбор, достаем какой-то или один цвет игрушки. Красного, только красного. Раз, два, три, красный. Задача сделать погружение интересные и азартные. О, молодец. Покажи. Желтый, червоный. Yellow, red. называется дельфинарий. Раз, два, три. Толкайся сильно. Как дельфин. Имитация плавания дельфинов. Взмахом руками, удар ногами. Thank you. Не, давай вот сейчас плаваем. Давай, моя солнышко, приготовился. Включаем мотор. Где мотор? Создаем образ подводной лодки и погружаемся вместе с ребенком в воду. Мотор должны ножки работать. И делаем пузырьки в воду. Будешь моей подводной лодкой, а я буду твоим мотором. Меняемся ролевыми задачами. Да, приготовился.